Harayyan. Assalamualaikum warahmatullahi Isin isin jaalannaa rabbiif kiyya qaqqaalii caalaa jechuu deemuchi baasee isin hin hacuulaa hasaas jechuun raasan jaanichi baasu ibidda jala'iin isin ibidda jala isin haa baasu jannatul rabbi isin haa qanan akkasitti alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin barnoota baraannaa xiqqaa fi guddaanii barnoota baraannaa xiqqaa fi guddaanii yaa ijoollee ni jirra isin hoo jirtaanii yaa ni jirra isin hoo jirtaanii cinqii duniyaarraa akkamii haftaanii الثاني الحمد لله نجير رب العالمين الحمد لله نجير رب العالمين الحمد لله نجير رب العالمين الحمد لله نجير رب العالمين Sarikaalee deebiine, majlis atiyaana. Sarikaalee deebiine, majlis atiyaana. Khaani baraana yaajooles Imbaana. Khaani baraana yaajooles Imbaana. Barachuuraaf teenya, farnee hunda walfaana. Barachuuraaf teenya, barachuudhaaf teenya fanni hunda wal faana barachuudhaaf teenya fanni hunda wal faana akkam yaa ijoollee too isin hoo jirtaani akkam yaa ijoollee too hawaasa musliimaa isin hundi hawaasa musliimaa isin hundi hawaasa shariif kaalee sheekha qubsiif hawaasa shariif kaalee sheekha qubsiif taanii isin haa Dabarsi qeessaanii. Isin haa qubsiisu firdoosi qeessaanii. Isin haa qubsiisu firdoosi qeessaanii. Isin haa qubsiisu barattoota isin haa milkeessu. Yaa ijoollee barattoota isin haa milkeessu. Joftummaan farniitu isinitti haa geessu. Joftummaan farniitu isinitti haa Qo'annaa jabeeysaa isin haa jabeeysuu. Qo'annaa jabeeysaa isin haa jabeeysuu. Barnoota irraan laafinaa ittuma fufaadha. Barnoota irraa laafina haadha. Ittuma fuffaadha. Fuulduratti aana kaanu kaasaadha. Fuulduratti aana kaanu kaasaadha. Sheekoti teenyallee bakkuma jirtuutti. Sheekoti teenyallee bakkuma jirtuutti. Rabbi haa tursiisu umrii isaanii furtii. Rabbi haa tursiisu umrii isaanii furtii. Rabbi haa tursiisu umrii isaanii marti. Rabbi haa tursiisu umrii isaanii marti. Akkasitti assalaamu alaikum. Jiruun duniyaadha ajaa'iba bakka kaleen jirtu arraastan biiraati. Jiruun duniyaadha ajaa'iba qabdi bakka kabdi jirtu biiraati. Jiruun ajaa'iba Duriin duniyaadha ajaa'iba qabdi bakka qaleen jirtu arraas tambiiraati. Bakka jirtu Jiruun duniyaadha ajaa'iba qabdi. Jiruun ajaa'iba Bakka qaleen jirtu arraas tambiiraati. Bakka qaleen jirtu arraas tambiiraati. Yaa waasa keenya kantiin barattaani. Yaa waasa keenya kantiin barattaani. Jabeessaatiin keessaan firraatti mufatina. Jabeessaatiin keessaan firraatti mufatina. Bismillaadhaan eegalanna maqaa rabbii keenya guddaa. Bismillaadhaan eegalanna maqaa rabbii keenya guddaa. Amaalni gargaarfanna jabeenya isaati abdanna. Amaalni gargaarfanna jabeenya isaati abdanna. Amaalni jabeeffanna azaaba isaarraa baqanna. Amaalni jabeeffanna azaaba isaarraa ni baqanna. Bismillaadhaan eegalanna maqaa rabbii keenya guddaa. Bismillaadhaan eegalanna maqaa rabbii keenya guddaa. Amaalni farfanna. Ammaan ni faarfanna ajaaba isaarraa baqanna. Ammaan ni faarfanna ajaaba isaarraa ni baqanna. Jannata isaan ni qajeella qajeelleetiin ni abdanna. Jannata isaan ni qajeella qajeelleetiin ni abdanna. Jannata isaan ni qajeella qajeelleetiin ni abdanna. Jannata isaan ni qajeella qajeelleetiin ni abdanna. Raamanni isaa injifatte dallansuu rabbi olaana. Raamanni isaa injifatte dallansuu rabbi olaana. Hamtuu hundaa sidheessina nuraatii مولانا همتون داسد ديسنا نراتيز يا مولانا همتون داسد ديسنا نراتيز يا مولانا همتون داسد ديسنا نراتيز يا مولانا يا لطيف يا خبير خير هنداس غدنا يا لطيف يا خبير خير هنداس غدنا يا لطيف يا خبير خير هنداس غدنا يا لطيف يا خبير خير هنداس غدنا Yaa Latifuu yaa Kabiru! Khayelikuntaa sikhadannaa. Yaa Latifuu yaa Kabiru! Khayelikuntaa sikhadannaa. Jannatakeeti ye gannaa. Jannatakeeti ye gannaa.